नाजिम भंटाए भाईजान जीडी के देख देख जरा देसी ही पपा गया देख देख जरा देसी ही पपा गया देख देसी ही पपा गया देख देख देख जरा देसी ही पपा गया दे दे दे दे दे दे दे दे दे दे दे दे दे दे दे दे दे तुम कुत्ते की वो कम चिड़किदारे अजब डगल में छोड़ो चिंगारे भान में दुनिया हम जंदगी आ रहे हम जिंदगी आ रहे जैसे चलता वैसे पिंजड़े से निकला क्या है बेना जिंदगी आ तेरा क्या है मसला मेरी जिंदगी शाम सवेरा मेरी जिंदगी है जैसी अंधेरा मेरी जिंदगी में सिर्फ मैं अकेला मैंने जिंदगी में सौ बार खेला मेरी जिंदगी शाम सवेरा मेरी जिंदगी जैसी अंधेरा मेरी जिंदगी में सिर्फ मैं अकेला मैंने जिंदगी में सौ बार खेला ये सौ बार खेला सौ बार खेला gaya dik Dik zerba desi hip hop a gaya dik Dik zerba desi hip hop a gaya Nacho, nacho, nacho, nacho, nacho, nacho, nacho, nacho, nacho Najim Bandai Bhaijan GDK बहुत आड़े भाई खत्म है हाँ Deixa, deixa.